السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي كديرين لاباس عليكم كل شيء بخير تمنى من الله باش تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة شكرا خوتي على الدعم ديالكم للقناة شكرا على التعاليق الجميله ديالكم شكرا على اللايكات ديالكم مرحبا بالجميع مرحبا بالقدام وبالجداد اللي التحقوا بنا تهم في القناه ديالنا وديالكم اللي هي أسطوريا برو اليوم اخوتي في هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على اخر الاخبار ديال العصابه ديال الصحافه ديال الابتزاز وعلاقتها مع الموضوع ديال سعد المجرد وكنا تكلمنا من قبل وقلنا باللي راه حمزه مومبيبي هما اللي وراء التوريط ديال سعد المجرد في القضيه ديال الاغتصاب فرنسا اللي هي كانت في 2018 كاين بعض الاخوه الاخوات اللي هما أه تقبلوا الفكره وتقبلوا الراي وكاين بعض الاخوه والاخوات اللي هما ما تقبلوش لكن اليوم غادي نقول لكم انه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا واللي ظلم اخوتي شي واحد في الدنيا كيخلصوا الله في الدنيا قبل من الاخره راه اي واحد تعدى عليك في الدنيا غير خليه ما تردش ليه وتأكد بأنه غادي يخلص الله في الدنيا كيما هو ظلمك في الدنيا يتخلص في الدنيا أخيرا أخوتي العصابة ديال الصحفيين اللي تشدات مؤخرا اللي فيها حاتم حجي وفيها الآخرين كيعترفوا رسميا باللي هما اللي من مور داكشي اللي وقع لسعد المجرد واللي جا في احد الجرائد آه، الالكترونيه واللي هي بالضبط جريده 24 تعرض الفنان العالمي سعد المجرد لغدر اقرب الناس اليه خلال استعداده لاحياء حفل غنائي في باريس عندما اقدمت شابه من اصول مغربيه على رفع شكاية باغتصاب مزعوم بالدائرة 17 بالعاصمة باريس قامت على إثرها السلطات الفرنسية باعتقاله وذلك سنة 2018 الأمر الذي جعل سعد يستعين بمساعدة صديقه المصور الصحفي الاسم ديالو كاسين اللي غادي نذكروا الاسم ديالو من بعد شويه الذي يعرفه لسنوات والذي سيتبين اليوم أنه هو نفس الشخص الذي ظل ينتظره خارج الفندق ليلتقط له صورة وهو مصفد اليدين هذا المصور الصحفي كاسين المتابع في ملف عصابة الابتزاز بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استغل قربه وصداقته من سعد المجرد وطعنه في ظهره وشهر به دون مراعاة لظروفه الخاصة سيما أنه في وضع صعب بسبب بسبب شكاية اغتصاب شابة أخرى مكر ودهاء مكر ودهاء المصور الذي راكم رفقة صديقه المتابع معه في نفس الملف جعله يحبك حملة تشهير دون أن يظهر في الواجهة ماذا فعل سعد المجرد الثمن غاليا جراء غدر صديقه الذي كان من المفروض أن يقدم له يد العون في محنته ولو من باب التعاطف مع ابن البلد شفتوا الصحبة كيفاش دايرة شفتوا هاد الخطة الشيطانية اللي داروا ليه حيث ما عارفين أصلا باللي هو ديجا عنده قضية ديال الاغتصاب في أمريكا فقالوا هذه هي النقطة وهذه هي الوقت اللي غادي نشدوه بها ملي غادي يسمعوا الناس بأنه راه تعتقل بسبب الاغتصاب فكل شيء غيتيق لا الناس ولا القضاء ولا كل شيء غادي يتيق كل شيء غيقول راه فايت دايرها ماشي اول مره وفعلا هادشي اللي كان وقع ماشي كل شيء ولكن كاين بعض الناس اللي قالوا هاد الهضره هادي واش هو وقع ليه هذا المشكل تصوروا في الصباح بكري والبوليس مخرجينو بالمينوط والسيد جالس في الطوموبيل كيصوروه هو مخرجينو بما ينطينو بالمينوط واش زعما هادي كلها غير زعما صدفه ماشي كانوا دارسين الخطه وكانوا مفاهمين باش انه فعلا غادي يمشي وغادي يحفروا ليه هاد الحفره هادي ويصوروه وفي نفس الوقت اللي تصورات ديك الصوره تصيفطات مباشره لسيمونه كان اول شخص كيتوصل بالخبر مباشره بعد بعد دقائق هو كيقولها فمو واول حساب نشر الصوره ديال سعد المجرد هو مخرجينو البوليس هو حساب حمزه مومبيبي هنا كنبداو نفهمو بان هاد المجموعه ولا المجموعه الاولى كلهم مجموعين تحت رايه وحده شوفوا دابا هاد راس الرضاعه ديال سيمونه بغا يطير بغا يطير زعما بصراحه بقاو خاصينو غير الجناح يعني دابا هو مورط مع حمزه مومبيبي في المجموعة الأولى ومورط دابا مع المجموعة ديال حمزة مومبيبي الثانية المجموعة اللي مسمين على راسهم صحافه وهاد المهنة هي بريئة منهم هاد البطائق اللي دايرين ديال الصحافة غي دايرينها كوسيلة باش يبتزوا بها مسؤولين ويبتزوا بها آه ناس اللي هما آه، شخصيات كبار ولا حسبناها الخوت مزيان وفكرنا فيها مزيان غادي نعرفوا اشنو علاقه هاد الرعاوين هادو هاد الشميت مع حساب مع حساب حمزه مونبيبي اللي صور سعد المجرد هو كريم السلماوي حنا قلنا السميه ديالو هاد كريم السلماوي اللي هو اللي اعترف دابا اعترف عند آه في التحقيق عند البوليس بأنه هو من قام بتصوير سعد المجرد إذا هاد كريم السلماوي صاحب حاتم حجي حاتم حجي صاحب الهرواك الهرواك صاحب المغنية المغنية هي حمزة مومبيبي يعني اللي كنشوف انا لا المجموعه الاولى ديال حمزه مومبي اللي تقبطوا شحال هادي ولا المجموعه الثانيه ولا حتى اللي باقين ما تقبطوش منهم اللي تحكموا بثمن شهور ما مقبوطينش كلهم خدامين تحت حساب واحد اللي هو حساب حمزه مومبيبي وهذا الشيء اللي كنا كنقولوا من شحال هادي بان راه العصابه ديال حمزه مومبيبي هي آه، سباب سعد المجرد حقيقة بانت على اللسان ديالهم ها هما قروا وها هما قالوا بأنهم هما فعلا اللي كانوا وراء التورط ديالو هادشي كيأكد دابا التورط ديال سيمو بالبشير هو متورط أصلا وزاد تأكد التورط ديالو مع العصابة يعني هذا الشيء اللي وقع لسعد المجرد هاد التكرفيصه هذه اللي دازت عليه وهذا الشيء اللي وقع له بصراحه الله وما خرج ما عير ما هدد ما تهم ما دار حتى شي حاجه ولكن ربي حصلهم وربي فضحهم هادشي اللي كنقولوا دابا انه سيمونه تاكد لنا التورط ديالو الكامل مع حم مع حساب حمزه منبيبي خاص القضاء المغربي يعجل بالقبض عليه في امريكا ويرحلوه للمغرب باش حتى هو ياخذ الجزاء ديالو وكنتمناو باش يتعاد النظر في الحكم اللي صدر في حق المغنيه والى فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته